Ah, tu sais toi où on peut imprimer cette merde là En grand PDF Ça, en grand. En, grand. Ah euh. Tu veux au tabac Tu l'imprimes déjà en normal Ah ouais, je sais pas. Imprimerie, imprimerie. Je l'ai corrigé là à la base, là, tu sais. Mon père il me disait euh, trop de lourd. le. Euh... Je mieux qu'on mieux Ah, c'est clair. C'est un très grand honneur de mourir de la main du dieu de la destruction. Tu crois que tu sais être gentil quand tu veux. Allez, top moins de différence entre les deux.